pembacaan kalam ilahi, pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan oleh Ustadz Kadar Rasmadi Rashid. Kepadanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خير ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون هم الفاسقون صدق